나야 신나지 신고 그녀 대이노 노래 익하 랭고금니 突撃かける死に物狂いの深刻兵士完成しがいに轟き渡りドラムラッパもまた勇ましい花の北京今や火の海ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン